Целта на понаа програма која што суштина имаме изработено и која применуваме со децата е да а, тие започнат критички да размислуваат и низ призмата на она која што а, во наука денеска се нарекува computational thinking или некаков превод кај нас е пресметковно размислување. Што во суштина подразбира тоа? Подразбира а, користејќи ги основните методи во а, технологија, кои што се дефинирање на проблем, начини на решавање, а, а, декомпозиција никаква, значи разделување на помали делови за да подоцна се абстрахираат одредени проблеми и се најде алгоритам за решавање на конкретниот проблем, да ги применуваат уште од најрана возраст, затоа што целта на крајот на денот наша е а, а, па, в суглед на тоа дека технологијата навлегува во најразлични домени од секојдневниот живот, дека мора да ја разбираат за да бидат а, способни да создаваат со неа, без разлика дали ќе работат во а, технолошка област специфично или пак ќе работат во медиуми, ќе работат во различни а, не знам, а, а, дизајн, а, дали е тоа, дали е а, медицина, каде и да е, технологијата ги менува сите овие гранки околу, навлегува по полека таму и со цел да може да бидат активни а, креатори, а не само пасивни корисници, работиме со нив на создавање на ова критичко размислување што од најрана возраст. Она кое што у суштина ние го гледаме и го видуваме како разлика кај дечињава е дека поставуваат повеќе прашања, што е позитивно. Значи, А, тоа значи дека во иднина би се консултирале со повеќе извори, ако веќе зборуваме во поглед на дезинформации, лажни вести и така натаму, за да може да, да ја видат големата слика и потоа да проценат која е вистината на крајот на денот.